तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम क्या कर रहे हैं राधा रानी की ड्रेस बना रहे हैं ये मेरा जो कपड़ा है ये मैंने ले लिया इस तरीके से चौदह इंच का मेरा चौड़ा कपड़ा है और ये लंबाई में आपको अब मैं जो कटिंग करने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा आपको लेना है राधा रानी की ड्रेस बनाने के लिए नैरा स्टाइल कुर्ती जो मैं इसके अंदर बनाने वाली हूँ ये देखिए इस तरीके से मेरा लंबाई में और ये चौड़ाई में ये थोड़ा सा यहाँ से चौड़ाई में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से मैं जो वो चोली निकालने वाली हूँ जिसके लिए मुझे कपड़ा थोड़ा सा चूड़े की ज़रूरत पड़ेगी इसको मैं क्या करूँगी जो मेरा चूड़े वाला कपड़ा है इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लूँगी अब इसमें से मैं क्या करूँगी यहाँ से जो मैं चोलियाँ निकाल लूँगी चोलियाँ आपको किस साइज़ की निकालनी है इस तरीके से मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया ये चौड़ाई में जो है मेरा सात इंच का पड़ता है यहाँ से मैं क्या करूँगी साढ़े तीन इंच का जो वो शोल्डर कट कर लूँगी ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से जो वो शोल्डर कट कर लिया है इतना ही मैंने नीचे से किया है और ये मैंने क्या किया है नेक कट कर लिया है तीन इंच का इन दोनों चोली को मैं अलग कर दूंगी पीछे वाली चोली को मैं ऐसे के ऐसे रखने वाली हूँ लेकिन आगे वाली चोली आगे वाला हिस्सा उसको मैं क्या करूँगी हाफ हाफ कर दूँगी आपको बनाते टाइम डिज़ाइन जो हो समझ में आ जाएगा मैंने ये हाफ हाफ क्यों किया है ये देखिए ये मेरा आगे वाला हिस्सा है ये पीछे वाला हिस्सा है और ये मेरा जो है वो आगे वाला हिस्सा है चोलियाँ जो मेरी कट कर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं अब बाकी बच्चा कपड़ा है उसमें से मैं क्या करूँगी फ्रिल का कपड़ा जो वो निकाल लूँगी ये जितना भी कपड़ा मेरा बच रहा है इसमें क्या करूँगी सभी के अंदर फ्रिल का कपड़ा जो मैं इसके अंदर निकाल लूँगी ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया ये मैंने दस इंच का जो यहाँ से जो कट कर लेना है ये देखिए दस इंच का यहाँ से जो मैंने कट कर लिया है दस इंच की अब ये जितनी चौड़ाई मेरी बनती है इसमें से मैं क्या करूँगी सब के अंदर जो फ्रिल डाल लूँगी अब आपको मैं स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कैसे कैसे आपको स्टिच करना है वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं देखिए आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से क्या क्या किया है बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको स्टिचिंग करना समझाऊँगी up my appetite. Don't leave me appetite. Don't leave me here. appetite ये देखिए मेरा बनकर रेडी हो चुका है पीछे वाले हिस्से पर मैं क्या करूँगी इस तरीके से ये बटन सेट कर दूँगी यहाँ से जो मेरा ज्वाइंट हो जाएगा पहनाते टाइम जो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी ये देखिए मेरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका आप भी बना कर देखिए राधा रानी के लिए नैरा स्टाइल कुर्ती बहुत ही प्यारी लगी लाइक जरूर करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा